Wir stehen vor Barrikaden, darum hör ich nur auf die Gefühle. Der Bauch spricht, wenn es laut ist. Spürst du, warum? Nur diese Blockaden, keiner sagt die Wahrheit. Wir stehen vor Barrikaden, darum hör ich nur auf die Gefühle. Der Bauch spricht, wenn es laut ist. bleibt nicht. Die Zeit, die du hast, sie bleibt nicht. Warum nur diese Fassaden? Jeder verstellt sich, wir stehen vor Barrikaden. Darum vertraue ich nur Gefühlen. Der Bauch spricht, wenn es laut ist. Fühlst du, warum nur diese Fassaden? Jeder verstellt sich, wir stehen vor Barrikaden. Darum vertraue ich nur Gefühlen, der Bauch spricht, wenn es wahr ist.